Venga Dios Apolo para esta tierra decadente, trayendo razón, derrotando la serpiente. Para Dios Apolo no hay obstáculo, usa pitoniza, profetiza tu oráculo. Dios Apolo para esta tierra decadente. Trae tu razón derrotando la serpiente. Para Dios Apolo no hay obstáculo. Usa pitoniza, profetiza tu oráculo. Para convertirse un ser excelente tens que construir, tens que construir um templo de Deus. E enfoca, enfoca tu ao al te nunca Deus Apolo para esta Terra decadente. Traindo razão, derrotando a serpiente. Para Deus Apolo não há obstáculo. Utiliza pitoniza, profetiza tu oráculo. Com de Deus E foca, e enfoca tu desejo Em conhecer-te a ti mesmo Em busca de tal verdade Debes tener sinceridad y también mucha humildad para saber que nada sabes. Venga, venga, venga, Dios Apolo, para esta tierra decadente trayendo razón al derrotar a serpiente. Para Dios Apolo no hay obstáculo. Utiliza, pitoniza, profetiza tu oráculo. Usa, pitoniza, profetiza tu oráculo profetiza, pitoniza, profetiza tu oráculo. Usa, pitoniza, profetiza tu oráculo. Usa, pitoniza, profetiza tu oráculo.